amico ciam gravas Por imagi justan mondon Saluton, bonvenon al ciui Jen eh, nia nova episodo Nu, mi volas esprimi mian eh, solidarezzon cun ciui homui en la tuta mondo qui ne havas la privilegion eliri sia in hemoin mal kiel mi char fakte mi raitas kai considero mian uh, video video serion manieron por uh, resti proxima proxime al vi spirite core kai vide do protio mi montras exteron do ehm um, loco in qui estas exter la domo kai mi ciam faro stiel nu kai ankau mi trovas Amsterdamon tre fascina sen turistoi pre principe la urbo centro kai mi volas anka u publike danki mian eh, pan kun parti ganton Paolo Ghiglione la pianludisto che o malavare helpas min ciu tage donante sian arton do vere miai sentoi rilate al citiu momento al la convirus tempa vivo estas mixitai kio mi volas diri al vi estas la sequa la sequa volatire al vi la sequa ni ne povas esti resti kiel ciam ni devas shangigi kai tio estas okazo por shangigi en la bonan directon yes devas eniri la directon mi ancora un estas en la directo kai mm, mi klopodas fari tion mi varme speras ke vi faras la samon pardono hodio estas pli longa ol la, la kutime sed uh, estis vere spontanea sento kai mi esperas ke vi apresas gin do duon namasteon al vi kai gis morgau giù la musicon thank mm -hmm. you